dr, tr, tr, dra, tra, tra, dr, tr, dr, acı, acı acı, acırı, acırgı, acır. Атша. Атша. Атшера. Атшиш. Антша. Аматшаз. Ан Анетша. Аб Абетша. Атша. Атша. Атша. аҵәыуара, аҵәца, арҵәы, ахырҵәы, аеҵәа. Сара сыцәоуп. Уара уцәоуп. Бара быцәоуп. Яра, дыцәоуп. лара дыцәоуп, дара ыцәоуп, сара сыӡәӡәоит, уара уӡәӡәоит, бара быӡәӡәоит, яра дыӡәӡәоит, лара дыӡәӡәоит, дара ӡәӡәоит. Сария бара аҵәа и Бома Мап, из избаӡом. Айнар уара аҵәа бзиа иубома? Ааи, бзиа избоит, аха исымаӡам. Сария, Баратрапсия и Пома. Мап Бзия из Бадзум. Айнар, Уаратрапсия и Убома. Ай, Бзия из Бойт, Аха и Сымацем. Милана, Барабы Джома. Айсыджойт. Сария, бара быджома. Мап сара сыджаӡом. Бара буанҭома? Ааи, сара суанҭоит. Айнар, уара ача уакуама? Ай, сара ацәа сакуеит. Айнар, уца уцә.